gagawin doon sa mga lagahe? Ba't ang dami-dami yun? Ayun. Ang mga bagay na yan, hindi yan, hindi yan pupunta sa, sa, ah, sa ano, bata, sa Batangas. Akala ko yung storage yun, yung mga bagahe na yun. Yung iba storage, yung daan doon, dadalhin yun sa farm Kasi, hindi nila pwede yun madalas sa Batangas. Sino pupunta ng Batangas? Sila. Kasi na may nakahanda na may nakahanda na dinner para sa kanila. Wow, may dinner para may sa kanila. sila. Sana all. Sana all. Walang dinner sa atin. Tatanungin natin mamaya ang boss. Walang dinner sa atin. Kung meron tayong pa-dinner. Gusto mo magpa-dinner din ako? <laughs> Gusto mo tawagan ko si Gobernador? <laughs> Ay, sino pa? Ate B? Si Ate B? Ate B. Ay, hindi na. Wala na, hindi na pala si Ate B. Wala na. na pala. Ay, hindi, hindi ako sa Batangas magpapadiner. Saan ka naman magpapadiner? Sa Tawi-Tawi. Ay, ikaw na lang. Kahit naman, Tawi-Tawi. Pero magandang sa Tawi-Tawi. Ah. Di ba yun, yun yung pinakadulo ng, ng ano, no? Ang Tawi-Tawi. Parang malapit siya sa Malaysia, di ba? Dapat doon Tawi-Tawi, Malaysia. Yeah. Sana yung guard niya. Bodyguard? Hmm. Oh. Lahat yan sila pupunta ng Batangas. Lahat sila yan. Yan ang, ang mga kafamily ko. oh, mga kapamilya mo. Oh, kapamilya ko. Hindi, oh. kapamilya, kapuso. Pero bakit ganun? Sila lang magdi-dinner sa Batangas, hindi ka invited? Invited ako, pero yung friend ko, yung, yung, yung dalawang friends ko, yung mag-asawa, nandoon na sa Farm Hills, nauna na sila doon. Kaya hindi na ako pwede sumama ng Batangas. Sino mo? Yung kaibigan ko, na Farm Hills na sila. Galing sila ng Iloilo, nandun na sila sa Farm Hills. Oo, supposed to be kasama ko sa Batangas, pero hindi na ako pwede. Alangan naman, iiwan ko sila doon. Naka, nag-aantay na sila doon sa... Ito si sister, oh. Si Tay. <laughs> Mm -hmm. Are you coming? I don't know. Sure you are. you gotta keep filming us. <laughs> I don't know. I'm not invited. sure you're invited. I invite you. Okay, you good, come, good. come good. to Alma's wedding. Okay. He's the one who will invite you. I, <laughs> I arrived on the 5th. Uh, no, sorry, the 7th. 7th. 7th, okay. I left home oh, we left at 7 and then we... Uh, night. arrive at uh, the, middle of the night. Okay. Yeah, Mike picked us up and then he told us when uh, he picked us up at the airport, he dropped you to the airport. Yes. In the afternoon. Yes. Yeah, that, that afternoon, yeah, you, you went to El Nido and then uh, at night time we arrived. He was so busy then back and forth. Yeah, yeah, yeah, yeah, busy. <laughs> Where's your escort? My, <laughs> yeah, my what? Your escort. This is your escort? No, no, no, no, not me. I think uh, he have uh, his uh, girl. Oh, so this is the one. Where is she? She's, she's supposed to be right. She went back home to get some changing clothes. Okay, okay. So it was last night at the So she has to go back. So she's going to be here soon? Yeah, I don't know what did you do there, man. There's no more Don Papa. I don't get it. No. What's going on? There's Don Papa there, not here. Oh. There. There. It's coming. It's waiting for us. Yes, sir. Beautiful. Okay, I'm staying. Uh-huh. not a We have discussed better Pasok na. Pasok na. ng pagkain. Oo, oh, napumisi ka, hindi na kita disturbuin. Ito ba mapasok ko na kasi alak ko? Ito, ah, pero, tayo ko lang sila, ano ba? Ano ba? Lakas ni Kristo. Ano pa? lady. Uh, ano ah, yung... Uh, ano? Ala alas yung... Ano. Yan. Lumabas na yung beauty.